ti que non deixarás que ningún obstáculo te free. Hai algo moi grande dentro de ti que fai que en lugar de lembrar o inventor da lámpada só poidas adorar o heroe que arroscou. Vamos facer cousas. Saca o hábilis que levas dentro. Clickfair, esta é a túa casa.